Evet Rüyam Bardağ'dan bizi bütün izleyenlere selamlar olsun. Foto Berfil farkıyla Rüyam Bardağ. Kamala Sekili Bedri Hocam, Talabiyede İbrahim Hocam, Ritimde Mahmut Hocam, Rüyam Garden Kervan Müzik Organize, herkese selamlar olsun. Ateşler yandırmaz ya Vay can, vay namus be, vay can. Espanha